Barcelona és entre els dies 19 i 21 de novembre capital de les ciutats intel·ligents, com a seu de la Smart City Expo. Però els delegats que assisteixen al Congrés també poden conèixer de primera mà com Barcelona està posant les noves tecnologies al servei dels ciutadans. Ho poden fer a l'Smart City Tour, una visita als punts clau de la ciutat on ja s'aplica la tecnologia Smart i que mostra l'aposta ferma del govern municipal per ser tot un referent en aquest aspecte. És una aposta perquè avui amb les noves tecnologies o estàs a primera fila o estàs a la cua, o et converteixes en un referent de noves tecnologies o et converteixes en un que va seguint el que fan els altres i l'aposta de la ciutat de Barcelona és estar a primera fila. Volem ser un referent de les Smart Cities. Avui veiem algunes mostres de coses que s'estan començant a fer, que es fan, però hem d'inundar la ciutat de nova tecnologia per demostrar que autènticament aquesta és una ciutat smart. El recorregut arrenca a les marquesines situada a Fira Gran Via, la marquesina intel·ligent que funciona amb plaques solars, dona informació sobre les rutes i el temps d'espera i ofereix el servei de venda de títols. Des d'aquí podem veure... També incorpora càmeres que detecten les persones que hi ha al davant per oferir en un panell de publicitat intel·ligent continguts adients per a cada tipus d'usuari. D'aquí pugem al bus biarticulat, que ja circula per la línia H12 de la nova xarxa de bus. A dins tenim a l'abast informació de servei i podem interactuar a través del nostre smartphone, gràcies als codis QR. També incorpora wifi, venda de bitllets i disposa d'un sistema d'aprofitament d'energia en la frenada. La següent parada és l'estació de metro intel·ligent. A Universitat trobem pantalles amb informació en temps real una pantalla digital tàctil que permet contactar per videoconferència amb el centre d'atenció al client i màquines de venda automàtica que controlen les variables de l'oferta, com la temperatura dels productes. Però els transports públics no són l'únic exponent de la Barcelona Smart. Només cal desplaçar-se fins al Pla de Palau per trobar la tecnologia integrada al dia a dia de la ciutat. És el cas de l'Smart Parking, una prova pilot de sensors instal·lats al carrer que indiquen la disponibilitat de places d'aparcament. Una mica més enllà, el passeig del Born es converteix en un aparador de tecnologia smart aplicada als serveis bàsics com la neteja o l'enllumenat. Aquests contenidors disposen d'uns sensors que indiquen fins a quin punt estan plens, per optimitzar així la gestió de la recollida. I aquests fanals ajusten la intensitat de la llum que donen en funció de les necessitats de cada moment. Aquests ginys marquen el punt i final de l'Smart City Tour, tota una mostra dels avenços que han posat Barcelona al capdavant de les ciutats espanyoles en l'ús d'aquestes tecnologies.